Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat cinta saya. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Rijal Di channelnya Teguh Rijal Isi Jadi eh, pada kesempatan kali ini Saya mencoba melakukan pernis batok Pada bonsai yang sudah jadi Atau yang belum jadi Jadi teman-teman Sebelum melakukan pernis batok, Langkah yang pertama kita lakukan Harus mengamplas dulu batok yang kita pernis supaya dia kelihatan mulus dan licin jadi nanti setelah kita lakukan pernis dia kelihatan mengkilat ini di depan saya sudah ada empat bonsai uh, untuk saya lakukan pernis dua yang sudah jadi yang duanya belum sudah hampir jadi sudah mulai mau pecah daun juga yang sebelah kanan saya ini bonsai kemarin sudah saya lakukan pernis sekali tapi saya lihat masih kurang ya kurang mengkilat jadi saya melakukannya sekali lagi ini teman-teman lihat yang di sebelah kanan saya yang sudah pecah daun juga kelihatan botoknya sudah saya fitur ya seperti mengkilat gitu tapi masih kurang jadi saya melakukannya sekali lagi jadi untuk langkah yang keduanya eh, setelah kita melakukan amplas tadi sekarang harus kita ngelim batoknya jadi supaya batoknya tidak jatuh kita harus ngelim dulu jadi lem yang saya gunakan adalah lem Cina ya. supaya lebih kuat Jadi langkah selanjutnya, langkah yang terakhir adalah uh, melakukan pernis batok. Nah, setelah kita amplas, kemudian kita lem ini eh, batoknya, dan yang terakhir kita lakukan pernis. Jadi nah, uh, kita tunggu uh, lemnya mengering dulu, baru kita lakukan pernis. Jadi pernis yang saya gunakan ini dia uh, Ultran Pernis di vernis warna untuk kayu dengan kode V09 eh, ini teman-teman lihat ini dia Proton vernis oke teman-teman sekarang saya melakukan vernis kalau misalnya kita mau pernis akar tidak ada masalah ya jadi kalau kita pernis akarnya malah jadi kelihatan bagus jadi tidak berpengaruh ada pertumbuhan

Oke teman-teman pecinta bonsai nah, itulah cara pernis batok bonsai kelapa nah, kalau misalnya masih kelihatan tipis kita ulangi beberapa kali biar batoknya kelihatan bagus dan pernisnya pun mengkilat jadi teman-teman nah, terima kasih telah menyaksikan video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya Tukur JLDC untuk mengikuti informasi tentang bonsai kelapa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.